солтүстіктің э, петропавл қаласында бүкіл солтүстіктің границасы ашық тұр э, неге десеңіз э, бүкіл россияның бидайы арзан бидайы қазақстан арқылы сыртқа шығып жатыр сондықтан біз сол границаны жабуымыз керек неге десеңіздер күзді күні ішкі нарықтың біздің қазақстанның бидай өнімдері 130 мың теңге болған қазіргі уақытта 60 мың теңгеге дейін құлатып тастады түсіріп түсіріп тастады бағаны бұл назарбаевтың жасап жатқан қастандығы бүкіл назарбаевтың өзін қазір міне мына жақта сырғытқаннан кейін бүкіл назарбаевтың ақшасы солтүстіктік солтүстіктікте қастандық жасалып бидай өнімдерін э, продкорпорация дегенді э, өзінің жекеменшік фирмасы ғой назарбаевтың ақкөлде тұр элеваторы э, и новойшимкада хлебная база номер два дейді сонда тұр қазір бүкіл бидайдың бақшасы бидайдың құнын сол назарбаевтың жекеменшік фирмасы диктовать етіп бүкіл бағаны сол түсіріп жатыр түсіріп жатыр бағаны нағыз қастандықты жасап жатқан бұны қазір біз границаны жауып тоқтатпасақ бір жылдан кейін ішкі нарықтықтағы біздің бидай өнім шығаратын крестьяндар шаруа қожалықтары барлығы құрдымға кетеді соны қастандық жасап жатқан бүкіл назарбаевтың ақшалары қастандық жасап жатыр егер де біз қазір осыны тоқтатпасақ бір жылдан кейін ауыл шаруашылығы бәрі құрдымға кетеді соны тоқтатуымыз керек шекараны жабуымыз керек осы күнге дейін шекара ашық тұр бүкіл россияның бидайы қазақстан арқылы сыртқа шығып жатыр біздің ә, өнімдеріміз вагон жоқ неге десеңіздер бүкіл мамин арқылы көлебаев арқылы бүкіл вагондарды сатып алған жекеменшілікке вагон болмағаннан кейін біздің ішкі нарықтың бидайы сатылмай тұр зоралпы былтырғы күзден бастап ә, біздікі сатылмай отыр оның орнына россияның бидайы арзан бидай сыртқа қазақстан арқылы өтіп соны тоқтатуымыз керек оны тоқтатпасақ келесі жылы бүкіл ауыл шаруашылығы құрдымға кетеді нан өнімдері біздің жақта мінекей қымбаттап жатыр уақыт өткен сайын ішкі өнім бидайлары керісінше құлап жатыр бұл деген абсурд нәрсе осы соны тоқтатуымыз керек сол аты жөніңіз кім менікі құрманғалиев қапар дауылбайұлы сол солтүстіктен осы нәрсе бізде солтүстіктікті ешкім естімейді солтүстік қазақстан облысынан ғой солтүстік қазақстан облысынан осыны ол жақта директорды жидым мен бес күн бұрын бәрі қорқып отыр ешкім сөз айтып мынадай өздерінің өнімдерінің бағалары құлап жатыр десең олар бас көтеруге қорқып отыр біздің жағдайымыз бидай өсіру дейді бидай өсіргенде мынадай арзан бидай ендігі жылы қырдонға кететін соң оны уақыт көрсетеді заман көрсетеді мүмкін емес мүмкін емес деп ол ол назарбаевтың тек қана назарбаевтың істеп отқан қастандығы вот ауыл шаруашылығына ана оның фирмалары бізде кішкентай районда 15 элеватор бар 15 солардың өзінің жекеменшігі күні түні вагондарды айдап жатыр потому что олар айтады біз собственник собственник сатып алған сол вагондарды бәрін тоқаев өзіне қарамағына алып бәрін жекеменшіктерін алып қайтадан үкіметтің қарамағына көшіру керек әйтпесе біздікілер мемлекетке өткізу керек қой мемлекет жеке меншікті құрту керек құрту иә. керек сол ғой мемлекеттік болу керек оның бәрі әйтпесе біздің міне бидай өсіріп отырған адамдар шаруа қожалығы болсын үлкен корпорация болсын олар бидай сата алмай отыр соның бүкіл вагондарды жеке алып үкіметтің қарамағына сонда ғана ауыл шаруашылығы болады петропавлдың халқы шулап жатқан жоқ па сөйтіп петропавлдың қызылжар жөнінде қызылжар жөнінде оны айта айта уже шаршадық ешкімге сөз өтпей жатыр а петропавлдың ана сепаратистер не үшін шығып жатыр олар қазіргі күні күтіп отыр петропавлдың орыстары қай күні путин келіп референдум жасайды деп путинге сеніп отыр ғой сеніп отыр олар қай күні келіп бізге референдум жасайды деп соны күтіп отыр олар О, бүкіл мінекей оған дәлел сепаратисттардың шыққандары өткен жетідегі вот мінекей оған дәлеліміз сол вот соны бәрін тоқтатуымыз керек оны сепаратисттарды мынаған жіберіп қойған кнб қайда үкіметтің все қаз бағып отыр ма ана жақта жіберіп қойған вот ана үш әріптіге қайда олар вот соны мвд қайда соны тоқтату керек вот оны қазір ана жай айтып отыр біз оларға штраф салдық оларды отырғызу керек бәрін оларға сабақ болу керек мынау оны қайда ешкім мынаны отырғыздық деп айтқан адам жоқ қой назарбаевтың адамдары отыр ғой әлі бәрі отыр ескі бәрі отыр ғой құрту керек қой бәрін ескі ескі жүйе ескі жүйе бәрі отыр кнбд бәрі солардың жүйесін отыр ғой сол бәрі отыр әйтпесе сепаратистер бастары қоса ма олар қайда отыр а біз мінекей қазір халық бір қарсы сөйлеген адамды халық жауы қылмау керек біз халық жауы емеспіз біз наоборот қазақтың мәселесін көтеріп жүрген адамдарға а бізде қазір керісінше иә, иә. жанашырмыз біз а сепаратисттар оларды отырғызу керек допускать еткен адамдарды э, қазір жауапкершілікке тарту керек соны жіберіп қойған адамдарды вот сол мәселе оны шешпей біз оңбайды солтүстіктің граница шекарасы ашық тұр қазірге әне міне мәселе вагондарымызды мен суретке түсіріп алып жібердім оны дәлеліміз біздің міне мына ішінде де тұр бәрі ржд ржд түгел российский вагоны сомдық міне калташов предприниматель вот собственник россия вот ржд ржд россия зерно вот прописан лебяжая сибирская, южноуральская кот россияның сұмдық маскара бүкіл э, россияның бидайы қазақстанның э, қазақстан арқылы рынокқа шығып жатыр а біздің қазақстанның бұлтырғы күздегі бидайлары бидай өнімдері бәр сатылмай э, ешқайда шығара алмай вагондары жоқ бәрі тұр мына сұмдық мынаны границаны жауып тоқтатуымыз керек вот әйтпесе келесі жылы ә, біздің товаропроизводительдер құрдымға кетеді вот осыған э, мінекей правил бәрі әр жерде мінекей әр жағынан да көсібі қандай бүкіл составы стоят сұмдық осыны тоқтатуымыз керек ол ашық болмаса э, россияның вагондары қайдан кетеді бидайлар қазақстан арқылы ол бұл бұрыннан бері э, әдейін ашып қойған нәрсесі назарбаев шымайымызды суырып әкетіп жатыр суырып әкетіп жатыр сол теміржол суырып әкетіп жатыр петропавлдың сол э, вокзалында да бәрі российский рубли қазақтың теңгесі жүрмейді онда бүкіл орыстың ақшасымен қандай не болса да орыстың ақшасымен тірлігін жасап тірлігін жасап жатыр сол үшін жасап қойған нәрсе мына шекараны а барлығы айтады назарбаев шекараны бекітті шекараны жапты деп жапқан жоқ ол бекіткен жоқ бәрін керісінше ашып қойды коридорды <coughs> петропавлдан коридорды жасап қойды орыстың сыртқа шығаратын жүйесін сол соны тоқтатуымыз керек біз сол басты мәселе осы күнгі не айтасыз аға тағы да қызылжар жөнінде қызылжар жөнінде енді бұрын айта айта шаршадық ешкімнің сөзі өтпейді ешкім оны жағдайын жасап жатқан жоқ қандай аты бар қызылжар жерген павлодардың қандай аты бар баянауыл қылсын қан не қылсын сарыарқа деп жатыр сарыарқа деп сарыарқа қылсын деп айтыңызшы ана нені павлодардың ұсыныстары көп көп қой көп оны ешкім мойнын бұрып отқан жоқ тарихи аты дұзғала дейді оның ешкі дұзғала. Ә, иә иә тарихиатты енді енді біреуін алу керек қой халық ақылдасып қызылжар деген қандай аты бар соны ешкімнің сөзі өтпей отыр ешкім оған мойнын бұрып отқан жоқ сол мәселе бәрін өзімізге аударуымыз керек өзімізді қазақи атымызды беруіміз керек соған ешкім мойын бұрмай отыр міне тоқаев мырзаның отырғанына он тоғызыншы жылдан бері отыр ғой істегісі келсе істер еді ғой сол ешкімнің оған мұршасы келмей отыр ғой